तोता वे तोता कड फाल बेटे डोले दी तोता वे तोता कड फाल बेटे डोले दी दिल बिच हिस क्या गाल मेरे डोले दी दिल बिच हिस क्या गाल मेरे डोले दी तोता वे तोता कड फाल मेरे डोले दी तोता वे तोता कड फाल मेरे डोले दी दारू सवदे में कोई ओड सेंदानी दुखी मेरे दिल वाले दुखड़े वंडेंदानी कदान दारू सवदे में कोई ओड सेंदानी दुखी मेरे दिल वाले दुखड़े वंडेंदानी पूरी पूरी कर पड़े ताल में दे ढोले दी तोतावे तोता कड फाल में दे डोले दी तोतावे तोता कड फाल में दे डोले दी लगदा ढोले ते तवीर थी गए परिया पक्के पक्के वैर कम મેદે ઢોલે દી જોતા વે તોતા કડ ફાલ ਢੋਲੇ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਢੋਲਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਾਂਦਾ ਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨੋਂ ਪਰੇ ਪਰੇ ढोला पीरी रांदा है अज मेरे कनू परे परे बांधा है सारा दी मुक्ति निकाल मेरे ढोले दी तोता वे तोता कड फाल मेरे ढोले दी तोता वे तोता कड फाल मेरे ढोले दी पूहों ते सिर पू झुका के सिर पूहा सीता मेरे कन्नू आके मुंह ते सिर पू झुका के सिर पूहा चेंदा सीता मेरे कन्नू आके सावा रही नी ओ चाल मेरे दो तोता तोता कड फाल मेरे डोले दी तोता तोता कड फाल मेरे डोले दी दिल विच हिस क्या दाल मेरे डोले दी दिल विच हिस क्या गाल मेरे डोले दी तोता वे तोता कड फाल मेरे डोले दी तोता वे तोता कड